20 minūtes, tas ir diezgan daudz. Jūs īsāka versija jums nav? Jā. Jā. Bet, vārdu sakot tā, jūs esat sadalas tīkla darbiniec, ja? Sadalas tīkls, tas ir, kā jūs teicāt, elektroenerģijas. Kas tas ir? par uzņēmumu sadalus tiklus mēs veicam klientu aptauju. Ah, un tas ir par Latviju energo pat pakalpojumiem, ja? Par sadalus tiklu pakalpojumiem, par elektroenerģijas piegādi, uzskaitēm, mhm, mm -hmm, mm -hmm. skaitītājiem. Labi, labi. Ja, paldies, ka jūs piekritat garantiem jūsu atbilžu konfidencialitāti, visas jūsu atbildes, tagad man tas atkopota veida kvalitātes novērtēšanas nolūka intervija tiks ierakstīta. Labi. Pirms turpinam ar aptaujas jautājumu, vēršu jūsu uzmanību, ka pētījums vietā sādalas tīklu sniegtiem pakalpojumiem. Atbildēt uz jautājumu lūdzam nodalīt un nesniegt atgriezniska saiti par elektroenerģijas liekotājiem, elektronbalskom un citam un viņu aktivitātēm bet tikai par sadales tīkla atbildības jomām un jūsu tiešu sadarbību saskarsme ar sadales tīklu. Vispirms daži vispārīgi jautājumi, kas saistīti ar sadales tīkla kopējo novērtējumu. Balstoties uz savu pieredzi kopumā, cik apmierināta jūs esat ar elektroenerģijas uzņēmuma sādalas tīkla sniegtiem pakalpojumiem, vai jūs esat pilnībā apmierināta minūte apmierināta, apmierināta, neapmierināta, pilnībā neapmierināta. Mm. Nu, e, kas tur bija pirms apmierināta? Gandrīz apmierināta. Apmierināta. A, gandrīz apmierināta jums nav? Nav. No. A, kas ir pirms apmierināta? A neapmierināta nav? Neapmierināta vēl, pilnībā neapmierināta. Ā, mhm. Nu, tad neapmierināta. Iedomājieties situāciju, kā šobrīd tirgu ir vairāki uzņēmumi, kas nec elektroenerģijas iegādes un sadalas pakalpojumus ja kādam no jūsu radiniekiem vai draugiem būtu jāizvēlas elektroenerģijas piegādātais un viņš jautātu jūsu padomu, cik lielā mērā iespējams, kā jūs ieteiktu sadales ciklu? Noteikti ieteiktu, ļoti iespējams ieteiktu, varbūt ieteiktu, droši vien neieteiktu, noteikti neieteiktu. Hmm. Bet es nemaz nezinu, kādi tad vēl mums ir eh, konkurenti sadalas tīklam. Jūs zinat? Nezinat, ja? Jūs vienkārši lasat to anketu. Iedomājieties <sighs> situāciju. Skaidrs. Uh, nu tad uh, neieteiktu. Ja, tas, bet tas ir, bet tas droši vien neieteiktu. Droši vien neieteiktu, bet es, tas ir ar priekšnosacījumu, kad ir citi labi piegādātāji, jo mums te visu laiku elektrība pārtrūkst un visu laiku kūst leduskapis. <clears throat> Ja šobrīd tirgu būtu vairāki uzņēmumi, kas met elektroenerģijas piegādes un sadalus pakalpojumus, un jums būtu nepieciešams izvēlēties uzņēmumu elektroenerģijas piegādēji, Tad kāda ir varbūtība, ka jūs izvēlaties sadalas tīklu? Jūs to noteikti izvēlaties, ļoti iespējams izvēlaties, varbūt izvēlaties, droši vien neizvēlaties, noteikti neizvēlaties. Mīļā sirds, eh, kā jūs sauc? Svetlana. Svetlana. Es tikai tagad sapratu, kas šis ir pa pētījumu. Vārds sakot, eh, Šī pētījuma uzdevums ir izveidot vēl citus elektroenerģijas piegādātāju komersantus. Un šobrīd viņi nepastāv, vai ne? Jūs pat nevarat atbildēt jā, uz avansētu. Nu, tādi uzņēmumi. Nu jā, jūs varat tikai nolasīt anketu, jūs neko citu nevarat pateikt. Um, bet redziet, es uh, nevēlos, lai izveido vēl citus piegādātājus, jo man, es dzīvoju Zviedrijā un mums tur ir vēl citi piegādātāji un ir nozakti tur valsts. Mums ir jāsakārto šo pašu Latvenergo sadalas tīklu piegādātāju. Tāpēc uh, liels paldies, Sveta, par jūsu laiku, bet es pārtraukšu šo anketas aizpildīšanu. Um, jo jūs nevarat atbildēt uz maniem pretjautājumiem, un es jūtos, ka es runāju ar biorobotu automatizētu anketas lasītāju, un man nav laika ar tādiem komunicēt. Un es domāju, ka šī anketa ir izveidota, lai nozaktu mūsu Lat Latvenergo sadalas tīklu uzņēmumu un izveidotu valsts zādzību. Tāpēc eh, ticamākais, ka jūsu darbs ir pretvalstisks un pretautisks. Mums vajag sakārtot šo pašu slikto sadalas tīklu uzņēmumu. Labi? Labi, Svetlana, paldies par jūsu laiku un eh, mēģināsim sakārtot mūsu valsti. Labi? <laughs> Viņi nolika klausuli, neko neatbildot. Nu, tādi ir tie bioroboti. Nāpaciņa. Šausmas. Un šitā izklausās auglīga sieviete vēl sēž tajā telefonā un lasa un močī šitos pretvalstiskos darbu uzdevumus. <gasps> Nabaga sveta. Sirds vienkārši apskrienas, kā cilvēki ir ieslogoti pretvalstiskos darbos. Lai mums izdodas sakārtot sadalas tīklu. Latvijas Republikas valsts un Latvijas nācijas labklājības nodrošināšana, lai top.